zašto bi mene tamo pauk ulovio? Jel mogu ja to sad saznati? Da, trebaš reći, pa nisi ti došel na muhi. Čekaj, nisi ti brio? A? Ti se brio, nisi? E, ne, jel radim, radim i sutra e, mi je... E, misliš ovako ekskluzivnu pivnicu uči kao ja, ovak ne obrija? Radim i sutra ću biti sa u i onda će mi prištići gdje radiš? Doma? Doma, doma. Na, na debelo radim, debelo. Čemo mi to van negdje, jel da? Ajde tu, evo, tu možemo. Ili come, easy go, Gle, tu imamo puno mjesta, a puno će ljudi doći. Pa, ja moram priznat da sam malo skeptičan oko tih da. ljudi. Evo, ćemo unutra tamo. Dobro će to